diferencia entre un ukelele acústico y uno electroacústico. Los ukeleles electroacústicos conservan la caja de resonancia del ukelele acústico, lo que hace que el instrumento tenga una apariencia más tradicional, pero esa caja de resonancia está equipada con las llamadas pastillas o micrófonos que captan el sonido del instrumento y lo envían como señal eléctrica al amplificador, consola o placa de sonido que estés utilizando. Ya sea en vivo o en estudios de grabación, el ukelele electroacústico nos permite tomar el sonido del instrumento sin captar ruidos externos que se interpongan en la interpretación.